Galera, tô agora com um super convidado especial, representante da Framecard aqui nos Estados Unidos. Se apresenta! Bradley Rodrigues, Franca Latinoamérica. E ele tá aqui na Flórida trabalhando com o pessoal da Framecad. Se você não conhece a Framecad, Framecad é que faz as máquinas que eu tenho lá na fábrica da Jeep Steel, que trabalha com o sistema CNC de fabricação, o nosso famoso perfil engenheirado. Ele trabalha aqui no norte da Flórida e também atende um pouco o Brasil, né? Correto. Atende lá o pessoal do Brasil e ajuda a gente na, em toda essa parte de perfil engenheirado. E o que ele estava tá conversando aqui comigo, que ele tem uma experiência muito grande, que aqui na Flórida o pessoal já constrói muito com steel frame. Na Flórida se consome hum. Ah. cerca de 12 mil toneladas por mês. Então a Flórida consome 12 mil toneladas por mês só solo, de aço? Solo aço. Só de aço? Sim. Só no estado da Flórida? Só na Flórida impressionante. Sim. A, primeiro, escultura. Les gusta construir em aço. Então eles gostam de construir aço? Segundo, as propriedades duram muito pouco mantenimento quando construye com aço. Então quando a gente constrói com aço, o material dura muito tempo, pouca manutenção, as pessoas sabem que aquilo é para sempre. Sim. E o mais importante, se construye rápido, menos tempo de construção, que é muito dinheiro. Então as pessoas têm a ciência que você consegue construir rápido, menos tempo de obra, muito mais dinheiro. Correto. Muito mais lucro. Assim é. E é na cultura, eles já aceitaram o steel frame, o drywall, no sí. mercado. Bueno, é de hecho es lo normal construir en eso. É o normal construir não assim. Não com mais nada. Eles não constroem com mais nada. Correto. E você acha que o mercado vai aqui da Flórida vai ficar assim para sempre ou eles vão evoluir para mais alguma coisa? Bueno, em português, eu é moro na Florida ah. 22 anos. Você mora na Flórida há 22 anos? E não cambiado. E não mudou nada? Nada. E o Brasil, você acha que vai mudar? Quando você vai e visita o Brasil? Sim, eu creio que o Brasil vai, vai cambiar e quando começa a ver-se mais projetos, vamos a cambiar hacia Então você acha que com essa movimentação, que as pessoas estão vendo mais projetos, vai caminhar para a mesma direção que a Flórida? Isso é correto. Essa é minha, essa é minha opinião. É sua opinião? Sim. Que já também está né, nesse mercado há bastante tempo. Sim. Entende bastante já. E conta também, qual é a diferença do trabalhador do Brasil para o trabalhador aqui da Flórida? na verdade é nenhuma deve haver mais educação é a única diferença Hay que invertir um pouco em educar para que os trabalhadores possam tener ese Então as pessoas são iguais. Sim. Elas só têm que estudar e ter um pouquinho mais de conhecimento. para construir tan rápido quanto, né? Acho que velocidad es todo Correcto. Y eh, el beneficio de poder asistir la cantidad de viviendas que requieren pues, los países. Y ese, ese, ahí es donde de verdad debemos entrar. Con esa educación se puede construir más e bueno, bienestar é para todos. Então, se você não entendeu, o que, que ele está explicando? Que com a velocidade de educação dos trabalhadores, as pessoas vão começar a entender, e foi isso que aconteceu aqui na Flórida, que eles conseguem suprir a demanda por habitações, casas, vivendas, que a região precisa, né? E aí o mercado começa a engatilhar e evoluir. E começa a adotar o próprio ah, steel frame, a própria construção seca como solução construtiva, né? Mas tudo passa por um processo de educação dos trabalhadores. Então por isso que é muito importante, você que me assiste, que assiste os vídeos, que está assistindo essa viagem aqui nos Estados Unidos, esse é o movimento do mercado. E até se você está assistindo, parabéns. Parabéns por você estar tá aqui pegando conhecimento, aprendendo, buscando se aperfeiçoar, se capacitar mais. Esse é o movimento que o pessoal aqui nos Estados Unidos fez e que a gente está começando começando a fazer. E essa que vai ser uma grande diferencial para o nosso país. Né? A gente está no caminho da evolução e da educação. Até a hora. Muitas graças. Tchau. Tchau. Obrigada. <laughs>